se justifica levantar la veda porque la población de caimanes está en muy buenas condiciones y porque es un requerimiento para poder desarrollar la cría en las comunidades locales. Si no se levanta la veda, estaríamos incumpliendo un compromiso de vieja data con las comunidades porque eh, se previó que si ellas lograban recuperar la población, se les iba a autorizar el aprovechamiento de una proporción de los caimanes. Es difícil conservar una especie de este tipo sin áreas protegidas muy grandes o cuando hay mercados internacionales que promueven la extracción legal o ilegal. De manera que lo mejor es garantizar un buen manejo del ecosistema con los pobladores y conocedores locales.